Anam, kandixele ngomzobo wakho. Oh, yilena yingca eluhlaza. Oh, uyayibona umise ndiluhlaza nale ngca. Mm. Le ndawo bengebe befunukela baye aphakathi enyonca. Oh, leli cala bebehleli kulo olo bafuna uwela beze kweli cala linengca. Yintoni ke ngoku le? Besithe ibridge yothini? Ibhulorho. Yothini? Ibridge ibhurorho yokodlula abantu ibhurorho yeyodlula abantu or yintoni izophinda izobe ngoku ucinga into ngophinde uzobe ntoni iibhokhwe ezintathu zoba ke mntanam iibhokhwe ezintathu ngela xesha ulikwena bekhala ubesiva njani besiva kabuhlungu ngoku ke ndifuna khe sithethe ngale nto yobhulishana kuthini ubhulishana ngamanye amaxesha uyakwazi uthi ufika abantu bedlala wena ufika ubathini ubabhoxe okanye kwenzeka ntoni le ngomso mhlawumbi abanye abantwana bebedlala bonke wena uyokufika bagezela ngento zabo kuba kubabhoxa yonke le nto kubabhoxa masithi ke ngwawubhoxe nto onye umntana ulela ntsho wena uyilibele kokwenu eyakho ntsho wena uthi bana khandiphila nje khandiphila nje mfondini kaloku masithi uba uyacela kahle uthi khandiphila nje khandiphila nje mfondini akuphi umfondini uyambhulisha kuxa kutheni xa sithi ke ngoku ngoku uyambhulisha umntu amele uyenziswa yintoni loo nto uyenziswa yintoni into yoba uthi athi umntu kuwe ndicela usapha into yakho cela unike into ethile uyenziswa yini suba uyenziswa yintoni loo nto iviwo a-a ndibuza wena mntu wena mntu unika laa mntu iinto zakho masithi nguaz uaz aqho uza kwathi um iviwe ndicela undiphi two rand yakho umnike athi iviwe ndicela undiphilantshi yakho umnike iviwe ndicela kuthiwa umnike usubuyenziswa yintoni wena mntu umnikayo laa mntu qho xa ifuna um-, umnike into yakho so xa umntu ekuthretenishayo uyathini apha entliziyweni yamo uyamoyika uba ndiyakucela nje ndiyitshomi yakho ndithi khandiphi ilantshi undiphe uyandoyika ah. uyenziswa kuba utheni undithanda kodwa bandidikwe jonga celisa baloo lantshi yakho okanye okanye celisa baloo two rand yakho okanye usuba utheni usuba umoyika mamela ke mm? like umntu umsur ubhulisha ehlobo sile umazi uba ngabantwana kudayebisa half half good abantu usually ababhulisha abantu sube beyazi babona batheni banamandla kunawe ngoba ungaza kumona uthi nise ngicela unike ilantshi yakho ngoba and ndizavele ndikuthini nethi wenze loo nto ndiza kuphoxa okanye ndiza kungxolisa okanye ndiza kujamela kodwa uba umntana kagrade r nowa kagrade one ungayenza kuye loo nto soziyenza loo nto ngoba kutheni uzawuyenza kuba bancinci kunawe Ligqibile iqela lam lokuqala. kwenzeka ukuba isilwanyana sokuqala basibambileyo ibe yimpofu enkulu ingonyama yachulumanca kakhulu ndiza kuqhubeka ndizingela Yatsho, Hamba uyokubiza abantwana bam bazokuthatha le nyama bagoduke nayo. Kulungile, watsho udyakalashe omncinane kwakhona. Kodwa wathi nje ukuba ihambi ngonyama, wahamba wayokubiza abakhe abantwana endaweni yabantwana bakangonyama. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge, wahleka udyakalashe omncinci. Kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe lo gama abam besifa yindlala? wabuza udyakalashe. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge, wahleka udyakalashe omncinane watsho. Kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe lo gama abam besifa yindlala? masive phela uba kuza kwenzeka ntoni na ingonyama zange iphinde ibambe simbi isilwanyana emva kweeyure ezimbalwa yafika ekhayeni layo idiniwe kwaye ilambile iphi inyama yabuza kwimazi yengonyama ikhotha iimbambo zayo eyiphi inyama Yaphendula imazi yengonyama ngelipholileyo. Ingonyama yavutha ngumsindo. Khange udyakalatshe omncinane abaxelela abantwana ukuba kuba ukuba mabalande inyama. Yarharhama yatsho. Hayi, yatsho imazi yengonyama. Uyabona nje nawe ukuba khange atsho. Kuba naku sisalambile. Sizawuphelela apho ke bantwana bam nebali lam. Siza kuligqibezela ngomso va. Okay, ntwana bam.